Поселок Хутор-Стен, ребята, смысла больше нет выходить. Убили сегодня племянника. Квартал прилетает, слышу свист над головой. Анна, солнышко, соболезную, он умер за нас. Слышу вас, ребята, холод. Примите соболезнования. Никита, ко всем в Украине, быстро. машины, которые едут, отбирать людей. интернату попали. На канале кто в центре есть? Неужели деньги важнее жизни? Спрятались. Помещайте как можно больше людей. Двери. Открывайте двери. Кому э, попаданием? Надо срочно там разыгрывание провести. Суки, бандеры конченые, фашисты, люди гибнут за вас, твари вы! Когда, когда дали воду, сначала дали свет, через три дня дали воду. Когда соседи вывалился в окно, Спасибо, по ребята, просто начал кричать на весь город. Ванга, люди, вот Вы не представляете, сколько было счастья. Пожалуйста, я вас очень прошу, я просто колени перед вами буду. Пожалуйста, спасите нас. Ну сколько да. можно? Сестер, жен, детей. Вы нас убиваете, стариков. За что? Мы такие самые, как вы. Мы уже вот так вот трусимся по подвалам, по это, а у кого подвалов нету. Каждый день гибнут люди. Каждый день так нет, ты подожди, каждый день, Божий. Зачем? И фашисты нету, как Порошенко два. Ты народ, помогите, люди нас спасайте от этого пендера, спасайте нам, божечки. Будь здорово, нахуй! Будь здорово, На, смотри, кто это сделал? Кто это сделал? просьба ко всем, кто имеет возможность дать кровь для помощи людям, пострадавшим сегодня в результате обстрела города. Что ты, сука, приехал? А, люди кровь дают, а потом в МДР лечат наши. Горловка, внимание! Город, внимание! На югах есть продвижение. Укроп косится в постоянном режиме наступательная армия бомбит жилые кварталы, рушит образовательные учреждения, город Горло. Возле 85-й школы, э,